Pak Lik. Iki korane sing malik ta wong sing malik. Hah? Iki palingane ya adi. <laughs> Dino iki syutinge sik brei sik dulur. Hah? Iki kate manen iwak nang tengaranu. Kumpung ana sing ngejak. Ya wis. Tetep delok channel awake dhewe ya. Ah, Ranu Putra. You like an animal. We just You're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Kata ulang. You know you. Eh. <laughs> Delok iya, tok. Iya, iya, gitu. <laughs> Alat lan. baca. Ini. Jalali, comment, like, and subscribe.